Saluton kai bonvenon a nia nova Zamenhof medito. U, uh, kio casas ci tie. Mi volas legi kun vi kai mediti kun vi sur uh, kelkai vorto e la oka congresso 1902 en Krakovo. Pri la maniero conduti en grupoi, fakte. Scriba Zamenhof uh, je pagio quartcent dec ciu in duba in demandoin, ciui concernas la tutan esperantan aferon, cae ciui ne tushas la personan liberezon, de ciu aparta esperantisto, solvu ciam pace, per regula interconsiligio de viae e garraite electitae delegitoi, cae per disciplina cedo de la mal primulto alla primulto eniam permesu che enia fero regula principo, quiu pli laute crias, tiu estas prava. To, citiu el tiro, meritigas min, char eh, estas tutte compreneble che oni volas celi ciam pazan interconsiligion, sen cri. Sed, cec foie ocasas ancao la dictaturo de la plimulto super la mal plimulto. Cai en casoi, se oni ne plu havas alian forton, la nura chanzo estas crii. Do principe shainas cio tre flua kai tutte comprenebla vid punto tiu de Zamenhof sed en la concreta i situazio i minestias do kiel cia mi volas nur starigi demando ne doni respondo Do, mi havas mie responde, sed mie responde estas miei. Ne havas apartan valoron ili. Do, mi mm, esperas che citiu pripenso meditigas vin. Compreneble, tio ne rilatas aparte al Esperanto, sed generale, al iu aina afero, oni povas apliki gin. kai jen, cio por hodiau. Coram dankum provi atentu, provi atento, gis morgao, cae, ciel ciam, antauen, sem fine.